Ich bin Kassia von den Dogspotters und mit mir sitzen hier Arne äh, Büttner und Ole Jakobs. Äh, die sind die Filmemacher von Nasim. Erstmal danke, dass ihr da seid. Danke für die Ähm, genau, ihr habt in eurem Film die Afghanin Nasim äh, porträtiert, die mit ihrer Familie und ihren Kindern in äh, Moria lebt. Und wie kam überhaupt die Idee für euch, den Film in Moria zu drehen oder generell einen Film in Moria zu drehen? Ähm, wir waren die Jahre davor schon ähm, in verschiedenen Situationen und Positionen irgendwie mit dem Thema in Berührung gekommen und äh, auch auf aktivistische Art beispielsweise. Ähm, also mit Fluchtrouten nach Europa und sind dann im März 2020 mit einem journalistischen und aktivistischen Auftrag nach Lesbos gekommen, als wir davon hörten, welche Spannungen da zu der Zeit halt äh, am Start waren. Also haben wir uns dann auf den Weg gemacht und ähm, haben dann eines Tages Nassim im Camp getroffen. Also war das auch irgendwie eher zufällig, dass ihr Nassim kennengelernt habt? Ähm, also Nassim hat uns kennengelernt oder hat sich uns auch ein bisschen gesucht. Ähm, und ähm, sie kam eines Tages auf uns zu und hat uns gefragt, ob wir Journalisten seien. Ähm, das haben wir dann bejaht, weil wir das in dem Moment tatsächlich noch waren für diese Reportage. Und sie sagte, dass sie sich sehr freut darüber, ähm, weil sie nämlich auch gern Journalistin geworden wäre. Genau, und so, so haben wir uns kennengelernt ähm, und sind dann ins Gespräch mit ihr gekommen. und wir hatten alle drei ein riesengroßes Interesse daran, uns kennenzulernen und in Austausch zu kommen. Und äh, verbrachten erstmal viel Zeit damit, überhaupt äh, alle drei zu lernen und festzustellen, was das für ein Ort war, Moria, weil Nassim war auch erst kurz zuvor angekommen. Also wir sind etwa gleichzeitig angekommen und haben dann ähm, genau viele Dinge über Moria zusammen gelernt, wie das da so funktioniert hat und nicht funktioniert hat. Genau, ihr zeigt ja Nasim im Film auch als sehr starke äh, Person irgendwie, als sehr inspirierende Frau einfach irgendwie auch. Ähm, liegt es so an ihrer Persönlichkeit irgendwie oder habt ihr da auch filmisch, ähm, was habt ihr da filmisch so gemacht, um das irgendwie so umzusetzen, um sie eben nicht als so die, das hilflose Opfer irgendwie darzustellen? Ähm, also dazu ähm, würde ich zuerst sagen, dass wir halt von vornherein äh, wahnsinnig begeistert waren von ihr als Person und ähm, dass, äh, dass es halt irgendwie gleich so Klick gemacht hat und das Interesse halt sehr groß war, sich gegenseitig auch kennenzulernen und so auch die erste Zeit aussah. Wir haben zwar die Kamera direkt auch etabliert in unserer Freundschaft, aber unsere Tage sahen teilweise so aus in Moria, dass wir ähm, halt vielleicht auch nur fünf Minuten gedreht haben und äh, ansonsten uns sehr viel auch miteinander ausgetauscht haben. Und ähm, es hat eine wahnsinnige Lust gemacht, mit ihr ähm, da halt umzugehen und, und zu drehen und mit ihr gemeinsam diesen Film zu machen ähm, und sie als eine sehr starke Persona porträtieren zu dürfen. Äh, abgesehen davon ähm, hat sie sicherlich auch eigene Ziele irgendwie verfolgt. Ähm, es war nicht nur irgendwie so ein eigener filmischer Wille, den, den wir hatten, sondern ähm, das haben wir auch gemeinsam definieren können. Und ähm, da hat sie auch einen Effort irgendwie gehabt, ähm, ihre eigene Geschichte auch mit uns gemeinsam zu erzählen. Ähm, okay, also ich mochte das auch sehr in dem Film irgendwie, dass es halt, äh, dass jeder halt irgendwie so stark äh, dargestellt wird und auch irgendwie einfach ist. Ähm, dann sieht man ja auch im Film, das ist ja vielleicht auch genau das Gegenteil, so ein bisschen sieht man ja auch diese äh, Hilfsorganisationen so ein bisschen. Da kommt dieser eine französische Helfer irgendwie, ähm, der so ein sehr seltsames, irgendwie sehr oberflächliches Gespräch äh, mit ihr führt. Könnt ihr dazu vielleicht ein bisschen was sagen, ob das so ein generelles Problem ist und wie man das vielleicht, wenn ja, ändern könnte? Mm, also ja, ist ein generelles Problem. Zumindest haben wir aus unserer subjektiven Perspektive das so in Mori erlebt. Ähm, Lesbos scheint so eine Art Karrieresprungbrett für ähm, Menschen zu sein, die in NGOs arbeiten. Also ähm, ich kann mich nicht an die konkrete Zahl erinnern, aber auf Lesbos sind mehr als 100 NGOs, glaube ich, registriert, die alle irgendwas machen. Da sind auch viele sehr tolle Menschen dabei. Trotzdem haben wir halt Begegnung dieser Art von Menschen, die da fünf Minuten reinkommen, ähm, sehr kurze, belanglose Gespräche führen oder teilweise versuchen zu missionieren und die Leute davon zu überzeugen, Christinnen zu werden. Ähm, äh, das haben wir doch zuhauf erlebt. Was kann man denn dann vielleicht von hier aus irgendwie machen? Was gibt es da für Möglichkeiten, ähm, diesem diesem Bild von so schneller Hilfe, die irgendwie aber eigentlich gar nichts bringt, zu entgehen und sozusagen so den Leuten dabei zu helfen, ähm, bei diesem Empowerment irgendwie, was man ja auch im Film total sieht, äh, dass das irgendwie bei Nasim zum Beispiel stattgefunden hat. Also wie kann man das irgendwie von hier aus unterstützen? Leider ähm, ist es halt staatlich so gebaut und gewollt, dass diese Menschen, ähm, die von woanders hierher kommen und schutzsuchend sind, halt sich in äh, in eine gewisse Isolation gezwungen sehen durch äh, Camp-Strukturen etc. Und ich glaube, ähm, dass jeder Einzelne von uns schon irgendwie dazu angehalten sein sollte, ähm, ähm, diese Isolation, wenn möglich, zu durchbrechen. Das kann bedeuten, halt in die Camps selber zu gehen. Das kann bedeuten, die kleinen äh, alltäglichen Begegnungen irgendwie ähm, und die Isolation zu durchbrechen, indem man so einen kommunikativen Raum schafft oder halt, ähm, wenn wir halt über Orte wie Lesbos reden, vielleicht auch dorthin fährt ähm, und sich Zeit nimmt, wenn man die hat. Was hat es mit euch gemacht, ähm, mit diesen ganzen Eindrücken, die ihr dann auch irgendwie aus Moria hattet, die ihr jetzt habt, also damals und jetzt irgendwie dann wieder in euer Leben so zurückzukehren, was ich mal vermute, was ja irgendwie sehr, sehr anders aussieht. Was für ein Gefühl hattet ihr da dann irgendwie? Hm, also ich kann mich gut daran erinnern, an den ersten Tag, als wir dieses Camp Moria gesehen hatten, haben. Ähm, ich glaube, die Reaktion von uns beiden war ähm, purer Schock ähm, über die Möglichkeit, dass es so einen Ort gibt in der Europäischen Union. Ähm, ich kann mich gut daran erinnern, dass wir ähm, an dem Tag und auch den, den darauffolgenden Tagen wirklich viel Zeit brauchten, um überhaupt diese Information der Existenz dieses Camps zu verarbeiten. Ähm, dann ähm, folgte natürlich die relativ lange Drehzeit und ich kann mich aber auch wiederum erinnern, dass es ähm, ein zweites sehr unangenehmes Gefühl der, ein, ja, einer großen Trauer war, nämlich der Moment nach dem Feuer und nach der Obdachlosigkeit, wo der Film endet ähm, danach wurde ja das neue Camp of Lesbos errichtet, ähm, was ähm, durch hohe Mauern ähm, und NATO-Draht von der Außenwelt abgezäunt ist. Ähm, und dort gibt es keinerlei Zugang mehr für solidarische Menschen oder journalistisch tätige Menschen oder auch Dokumentarfilmschaffende wie uns. und das war das hat Gefühle wie Wut, Trauer und auch ja wirklich äh, Verzweiflung in dem Moment ausgelöst. Das ist halt eine menschliche Beziehung durch so eine Mauer und ein Gesetz ähm, einfach unterbunden wird. Ähm, genau. Und heute, jetzt ja sehr viel Zeit vergangen, ähm, ja, sind wir, also glaube ich, beide unheimlich stolz und bewegt und auch total aufgeregt, dass wir jetzt ähm, mit Nassim gemeinsam ähm, hier sein können, um diesen Film zu präsentieren. Denn das hätten wir echt nicht für möglich gehalten, noch vor einem halben Jahr. Ähm, genau, jetzt hast du schon kurz gesagt, dass Nasim irgendwie auch mit hier ist. Ich war auch gestern bei der Vorstellung, habe sie irgendwie kurz gesehen. Äh, könnt ihr vielleicht ein bisschen noch kurz erzählen, wie sich ihr Leben seit Ende der Dreharbeiten verändert hat und wie es ihr halt irgendwie heute so geht? ist natürlich gerade ähm, ein spannender Prozess irgendwie ähm, für, für sämtliche Leute, die, ähm, ähm die dann halt nach Deutschland kommen mit der großen Vision und der Hoffnung, dass ähm, sich ähm, hier etwas finden lässt, was also Frieden, Ruhe und Sicherheit und auf der anderen Seite aber auch gerade ganz viele neue Probleme irgendwie so aufploppen ihre Schwester beispielsweise sitzt nach wie vor äh, in einer Camp-Struktur, ähm, genauso wie ihre Mutter auch. Ähm, und es wäre wünschenswert, wenn das anders wäre. Ähm, und ähm, dafür müssten sich aber halt eben politische Verhältnisse irgendwie ganz neu orten irgendwie verändern. Ähm, den Menschen eine Chance zu geben, Bleiberecht zu garantieren und sich hier einfach eine, eine Zukunft und ein neues Leben aufzubauen. Dann danke euch erstmal für dieses äh, Gespräch zu diesem wahnsinnigen, wichtigen, wichtigen Thema, auch zu diesem, für diesen Film irgendwie, ähm, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und wenn ihr noch Interesse an weiteren Beiträgen rund ums Doc-Film-Festival habt, dann könnt ihr gerne nochmal bei unserem Blog vorbeigucken. Den findet ihr unter doc-spotters.de.